Всем привет! Сегодня мы рассмотрим мою новую камеру Logitech C270. Итак, давайте же ознакомимся с ее характеристиками. Здесь у нас разрешение HD720 с 30 кадрами в секунду, угол обзора 60 градусов, встроенный микрофон с функцией шумоподавления и фиксированный фокус. Как вы уже поняли, автофокуса здесь нет, так как камера бюджетная. Распаковку я даже записывать не стал, поскольку не вижу смысла. В коробке находится лишь макулатура и сама вебка. Возможно вы слышали это уже миллион раз, но все же сами ответьте себе на вопрос, для чего вам необходима камера. Если для стриминга игр на начальном этапе и видеозвонков, да еще и с хорошим освещением, то это будет лучший выбор. А Если же вы хотите делать трансляцию и захватывать картинку на весь экран, то безусловно лучше уже рассматривать более дорогие модели. К примеру, C920, которая стоит порядка 5-6 тысяч рублей. Но алики, естественно, стоят дешевле. Подключается камера к ПК с помощью USB. Сама по себе она очень гибкая, но крепления никакое. Возможно, это только у меня, не знаю. Итак, продолжим. Давайте перечислим плюсы и минусы C270. Главным плюсом является, конечно же, низкая цена. Она мне обошлась в 1500 рублей. Далее встроенный микрофон. Ну и сама картинка при среднем уровне освещения дает хорошие результаты. Из минусов можно отметить только плохое крепление. Перейдем непосредственно к настройкам камеры. Приятным бонусом данной камеры также является софт Logitech. Для его использования вам необходимо перейти на сайт logitech.com, ссылку я оставлю в описании. Переходим на сайт, в поиске ищем свою модель, в нашем случае это C270, после чего переключаемся на информацию с камерой и спускаемся в самый низ. Внизу будет кнопка получения поддержки. Нажимаем на нее и переходим на страницу поддержки. Выбираем пункт файла и загрузки, Далее указываем свою операционную систему и нажимаем «Загрузить». После запуска программы нас встречает меню нашей камеры. В настройках присутствуют два режима изображения – стандартный и широкоформатный. На вкладке «Дополнительно» вы можете поиграться с ползунком и настроить для себя оптимальное качество программах монтажа и стриминга камера устанавливается автоматически. С микрофоном дела обстоят так же. Лично я брал вебку для стриминга. По соотношению цена-качество это лучший вариант. А сейчас перейдем к тестам с уже настроенной камерой. Вот так выглядит вебка на стриме. Ну все, если видео вам более-менее понравилось, поддержите меня лайком. Напоследок скажу, если же вы надумаете брать бюджетную камеру с приемлемым качеством, смело берите Logitech C270. Спасибо за просмотр, пока.